إجاس أفوكادو أناناس برتقال برقوق بشمله بطيخ أحمر بطيخ أصفر بلوط بندق تفاح تمر توت تين تين شوكي جوافة جوز حبوب الصنوبر دراق أو خوخ زعرور زيتون سفرجل شمام عناب عنب فراولة فستق كاجو كاكي كرز كشمش كيوي لوز مانجو مشمش موز Nabak